Bom, comum são, acho que são as coisas que as pessoas têm em comum de fato, né? Eu acho que a gente está passando num momento que é uma mudança, por um momento que é uma mudança de paradigma. As coisas estão ficando cada vez menos comuns e estão ficando cada vez mais privadas e privatizadas. Eh, mas ao mesmo tempo, e, é, também acho que o movimento de criações, coisas que sejam comuns, é muito grande, é muito forte. É, seja economia solidária, seja hortas comunitárias, qualquer, vários tipos de exemplos de, de instituições que são é, pertencentes às próprias pessoas e que elas conseguem estabelecer sem, sem uso de propriedade e estabelecendo usos que sejam comuns mesmo. Eu acho que até o, o espaço público é um, um lugar de disputa, tu, tudo, tudo é, né? Então eu acho que a tentativa de criar o comum, ela, ela acontece também coletivamente e ela está muito marcada por essa por essas trocas em rede, assim, e como ela está muito ameaçada, ela, é, a, tentativa de estabelecer criações comuns e processos comuns, ela se fortalece muito né, nesses últimos tempos. o coletivo, acho que em princípio é um agrupamento, um agrupamento de pessoas que estão trabalhando juntas, é uma coisa que absolutamente não é nova, todo mundo sempre se agrupou e trabalhou junto, desde sempre, né, desde que as pessoas existem, mas eu acho que tem uma particularidade que, relaciona a internet e o trabalho coletivo, que é a capacidade de você criar grupos e as pessoas trabalharem coletivamente com a, com a internet, que surge, que vai surgindo no final dos anos 90, a partir dos anos 2000, e cria um tipo bem comum e bem específico de coletivos que vão tratar de vários tipos de, de assuntos e vão se inserir nessa discussão tecnológica também, seja em relação à mídia, à arte, mas também misturando tudo isso justamente por estar tá próximo da tecnologia, estar tá próximo da criação, mas com uma visão bastante política política de todos esses encontros e de todos esses, esses pontos de cruzamento da, das, das, disciplinas e dos conhecimentos. Eu acho que isso foi bem marcante é, em termos de é, é, fortalecer e propiciar que pessoas diferentes, com visões diferentes de mundo, trabalhassem a, a, respeito de um mesmo assunto em um projeto comum. Isso acho que multiplica a inteligência, as possibilidades, as visões de mundo, deixando os trabalhos mais ricos. É lógico que isso também é, cria conflitos, porque não existe, nunca existe consenso dentro de um grupo. Então eu, é, eu acho que existe uma maneira, a, a trabalhar coletivamente é multiplicar inteligências e criar conflitos também, que também é positivo. Acho que é isso.